诶，你向个 Diamond 唔系，你向个 Diamond 掉一弹，系我同 Miss 实实走先。喂，咁嘅咩？啊？O K fine，系点掉咪咋？唔系系 Right Click 嗰只掉啊，定系 Drop 啊 q 制掉咗啦。拜拜拜拜拜拜拜。Oh my God！我见到佢变形啦。 Holy shit！拜拜！ <laughs> 你有冇攻我哋？点解我哋唔带攻啊？嗯嗯，冇咩嚟，佢哋咩嚟嘅啫？ <laughs> 咁啊冇事。即系做咩嚟嘅啫？佢。Oh my god！诶诶诶，跟住又爆炸啦！Terry，啊，佢唔系卡 block 啊！ 啊哦！我先，我先先，走路啊！咁我啊，多得啲唔对路，唔对路。唔系喎，你你睇下嗰条，嗰只嗰只嘢。我嘅意思系你你睇你睇下佢变大咗喎。系啊，我知啊。仲有啲乜？我射射有啲火把唔。 Oh my g o s h 因為佢識整爛啲 block 啊嘛！Holy shit！我我驚會死。再打咗呢個 moment。唔會唔會，我哋打，喂嚟啦嚟啦嚟啦！Holy s h i t 我得 n f u 係咪啲火炮係咪佢爆嘅新闻啊？係啊，就係佢爆嘅。得未啊？应该 spawn 啊。Ender chicken 啊！你见唔見到？見唔見到上面已經有七住 ender chicken 啦？ 喺我知啊，得未啊？佢佢咗花满咗啦喎。Oh my god！我得花。等啊。哦哦，落落你冇过嚟？定系你过嚟啊？我想问你，要点样攞佢哋 Dragon Breath？诶，佢诶诶，打去 c h i c k n 嗰个 c h i c k n 嗰个，系唔该。打咩啊？我睇唔到喎。系鸡弱鸡嚟啫。 点解咁弱嘅？啊啊！誒，嗰個嗰個呢啲啊呢啲呢啲啊！好痛啊好痛啊！不不不，我見到啊！紫色嗰啲，我攞到一攞到我攞咗一樽黑色嘅添，黑色嘅。啊！全部黑色攞晒我，都係殺死佢喺度。未啊未攞完啊！黐唔真廢嘅。诶，佢佢死盤包佢间。 哇，好多 XP，好多好多 XP 真係好多 XP。咩嚟㗎？咩嚟㗎？反正我哋我哋 XP 可以喺身喺人嘅身上面抽出嚟㗎嘛，係嘛？係啊。会會嘅，係啊，冇問題啊。哦，得一個 Antic m t 嘅。我想我執到一嚿 e n d e r Air 诶 Bottle 喎，仲有仲咗一嚿 Vanilla 嘅诶蛋喎。等陣先，等陣先，呢个咩嚟㗎？唔係，等阵先，等陣先，等陣先。 Oh my god！呢只嘢做出嚟嘅 range 好大，等我刮翻嚟。Epic shader，我有 dragon scale 五粒，有一個真真正正中隔龍蛋，有一樽叫做 ender air bottle，另外一個 dragon breath 咯。咩叫 E epic shader grab b a g 啊？佢佢完全唔，佢完全唔做佢啲 special move 嘅，啱啱嗰下。咩叫做 E p i c shader grab b a 系咯，咁我再帮多只先，咩话？唔系我我已经有几，我已经有廿几个，嗰个 ender a t t l e 咯我。你有咁多咩？我真系得一个啫喎，佢爆炸嘅就系龙已经攞晒啦我。即系龙蛋唔系会爆炸嘅咩？睇下先，呢个咩嚟噶？Shader Angel s f e s e s 系咩嚟噶？系咯，你你哋继续企喺度啊，唔该。 其实冇事啊，头先都冇事。我冇事啊，惊乜？扮咗一份晚埋听日做咩啊？打出街食饭啫嘛。O K，我仲以为你又去攞人民力公事冇处嘅。我唔需要我自己去攞噶。唔系啊，我成一年我系要自己去写咯。好，爆啦爆。好，打佢。诶，攞度攞度攞度攞度攞到攞到系呢度。诶，我我我满咗啦，我唔够樽啦我。 好废啊！佢真系真嘅，好废啊！真系好喎！嗰啲 energy 啊！唔系好废。诶，我哋而家打 K 我十樽嗰啲 dragon breath 咯。我哋而家打 K 学挑战呢个系最快刷 SP 嘅方法喎。